Yan na, ang sunurin natin ang pagkatapat ni Alinio, Tidia at Boy. Tapa! Okay, let's do it. Panunin na natin. Hey, yo, what's up mga katapang? Nandito ngayon sa Taytay Rizal. Ang kung saan nakatira yung malakas na nilalang. Alam kong kilala nyo to dahil uh, ah, ang kami sa social media dati at ngayon sobrang saya ko na nag, uh, nagkita na rin kami. Alam kong pinangarap to at ngayon dahil kita nyo ang sarapan na yan. Uh, pagkain ng mainang nilalang. Grabe ito, ano yung TV, pumasok ka na. na dito na rin, hindi mo nila na. Bagis ka, ba't nakalamit ka? Ayaw, Mahinang nila Mahinang nila lang. Mahinang nila lang. Dalo nila. Nandun tayo kung tapos ka nang makita. Sobrang nasal ako bro, kasi kahit sobrang taas mo na, alala mo. Kaliwala yun sa akin bro. Yung mata ko parang sa akin, pinabalik ko Kaya, Nagayon pa ako galing ng Magsibo, di ba? Oo. Nanayo na. Isang pangarap ko na makita ka sa personal. Nakakilalayo na. And siyempre, bago tayo kumain, pa lang yun kasi nanalo ka sa laban. salamat bro, maraming salamat. And ngayon, habang kumakain tayo bro, magpipintuhan tayo. Tapos Tapos sa buhay natin. Ayan. Ayan. Ano mga naramdaman natin? Oo. Ngayon, kaya natin mga pagkain ng mga kainan nila. Kung nila pagkain yung kainan natin. Siyempre, Okay. Sabay na intro. Sabay nga tayo mag-intro oh, ba? sige, sabay tayo. Para tayo. Pares tayo. Pares tayo. O, siyempre. Uy, tapang ka. Eh, hindi tayo. Eh, hindi na lang. One, two, three, go. Yeah, I'm gonna do it. I'm gonna do it. Ito na, sinan na natin pa tayo sa bayan ng nilalang. Ito na yun natin. Alam mo ito bro, ano? Matibun mo yun. Price, yung price, yung price. Price pala, price. Ayan. Gumawa tapos ito bro. Chicken wings. Chicken wings yan? Paano bro? Ano ba mga times to? Oo. Times to. Anong times to? Oo. Times na lahat ng karaan. na natin yan eh. Kinain na natin 12 piraso bro. 12 piraso. Kaya na. Ano ba tayo? Ayan, siyempre bro, pizza. Ayan, oh. pizza. Kali, inanin lang, kayanin mo hangin, o wire. Eh, siguro na natin ipagkain, bro. Sige, sige, hindi pa na natin yun. Yes, matatas na tayo din. Alright. Nagkaan. Hindi na kapalo sa kulay ni... ba sa dati? Yes, bro, ako Kaso natigil ako sa YouTube kasi nakakasana ako. Pagka tumutulog, eh kasi nagpapasak sa trabaho. ko lang si Eddie Newbie kumakatapang sobrang bait na personal. Yes, sobrang bait. channel mo guys. Eddie New TV, yung YouTube channel na sukat na din siya. Bumalo na. Oo, oh, naalala niyo guys. Sige na. Kumakain naman kung ano-ano. Kami laging tulang na. Walang inaatasan kahit anong nakakaroon ng iba tapang. sa mga ba? Kasi mga tao, nire-report na tayo mga may hila. Nakakawin lang guys. Nakakawin lang guys. Nakakawin lang guys. Kasi, kasi, kasi, kasi, kasi, kasi, sino tayo, hindi lang tayo sa kung, kung kumakain tayo ng ano-ano, di ba? Hindi natin makatulong. Oo, makatulong. Kaya, gusto ko, bumalik ka sa YouTube, YouTube ah, mo. Oo. Kahit may trabaho ka, may trabaho ka, hindi mo naman yung pagsabayin. Oo. Hindi mo pagsabay. Huwag mo naman ang pag-asa. Bye, bye, bye. Nawala yung YouTube channel ko. Nawala yung YouTube channel ko. Ano yung mahigit 500,000 subscriber. Pero yung paper nawala sa isip ko na mag-gusto ako. Gusto ko. Kasi dasabi sumuko sa mundo, uh, talo. Pero yung ang nagbigay ng space ko sa buhay, yung mga tao na nagtiwas ng kaya ko at siyempre sa family ko na siyempre nakasuporta o nakasuporta sa akin at ako rin yung breadwinner sa kanila. Ako yung nagmahal sa nito kasi ako yung bumubuhay sa kanila. So, hindi ba siya bro? Diba? Ilan nga ba napalit kayo bro? Ano sa nanay ko, kapat? Sa kapat. Kasi Malakas tayo ah. Isang oh, libo, Sabi ko tuloy-tuloy lang po. Basta tulungan lang tayo. Sobrang laki na nito sa, sa akin. Hindi lang sa akin, sa Sa mga tulungan. ang laki na rin tayo ng mga mga mga technique na talagang wala kang ano, wala kang sa harap na support ano sa'yo. Yes. Kahit na maraming na muna, ano din lang ang di ba? Sabi mo, huwag kang umiyak ng mabanda. Oo, kasi kung walang support tayo, wala eh. kita di samping Parang nangihina yung drama. Wala ka din. Sarap. Sarap. Maraming salamat talaga bro ha. Ah, Pinagbago ko dito. Sobrang natansya ko kasi nawalan na lang ng pag-asa sa mga nababasa eh, ay ng daw na pinagayo daw kita. Basta bro, ang sabi ko sa'yo, huwag mo lang ipagpatuloy yung mga ginagawa din dati. Oo, mm, siyempre, nagpapatuloy tayo na. Tama yan. Hindi naman maganda. Pagbago yun. Kasi, wala na rin sa pagbabago yung mga sinasabi Hayaan mo lang yung mga basos ko. Mahalin mo yung basos mo. Kasi pag pinamahalin mo yan, mamahalin ka din nila. Siyempre, napaingis sa picture na doon eh. May kapicture na dito, napaingis ko na lang. Saan? Grabe, ang tulap. Eh, nung pinag-unti pa na ito, ang lang ito eh. Pero parang nga nang tawag na ito bilang saya talaga sa araw na ito daw. kami, hindi na kita nakita, kundi nakipag-look pangit pa kami dito. Pati pang dito. Sa ano, napakatamsak na yun. Kasi mga dami na kakain, tubig, Kaya pag may ba ng kadalasan, Matagi siya friends, pais. Parang buti. Kaya pala. Ah. Grabe Hindi mo akalain mga tama na sobrang vibe niya sa physical. Sa Facebook, parang sinakay, eh, parang ang angas mo, nag-iyawa. Pero kayo nagkita sa personal, sobrang ano namin. Pero ang pansin ko Sana ulit may ganun mo pa akin. Thank you po. na. Maraming support ako. Oo. Kaya nga bro na. Pag sa Manila, sabi ko gusto na yung chance ko. Nalakit mm. ako sa TV. Saka nagaran ko sa Facebook. Sabi rin niya si Boy Tapang Ito bro, dito sa pag sinungaling ka. At to be honest, pangarap ko na Sabi pa nila, tayo daw sila sa Pilipinas. Matao na lang. Sino po yung mga malilinis? Sino po yung tubig? Oo, oh, mga malilinis dyan, kaya kailangan din na kayo maglinis. Makadami na kayo. Nakikita dito. Kasi kung hindi, dati ko minsan, ang layo. Layo sa planeta na ako. Ikaw nga pala, layo sa planeta Layo. Content ka pa, di ba? Re-record ka. Sobrang layo. Kung ayaw nakakatapang, hindi namin tumagos yung pagkain ng mga mayroon nila. Gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon na nagkita na kami ni Ilino TV. Gusto ko magpasalamat sa suporta niyo sa walang sawang kayo sa akin. Pumuntahan nyo sa PDP, si Mga Tapang, yung YouTube channel niya. Kasi babalik sa YouTube channel niya. Basta, ito bro, advice ko sa'yo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Go ka na sa pag-vlog. Hindi ko galingan mo. Hindi ko pag-vlog mo. Para mas lalong gusto ka ng mga tao. Ang importante, huwag kang huwag kang manapak ng kapwa ng tao. Yun ang yun importante. Bro, sa ko sa'yo kasi, nakikita ba, saka, down to earth ka, kahit sobrang na natin, di ba? Kasi mo naman, kahit may nang video kanina, pinapasok mo pa. Oo, oo. Kahit magkamantin tayo, di ba? Kaya, sobrang sorry sa iyo. Ganun sumunta ako kay Sinisik, sa kaya sa fans, para yun sa akin. Oo. Akala ko kasi may yabang kami mga. Oo, akala nyo yung mga. Kasi ganun siya yung goal. Kasi pag magpapakataas tayo, ikabawadan tayo. Tama, tama yun. Oo. Yung kailangan tumasa ka lang. Napasok mo ba yung talaga? Oo, sir. Yung mga tapang nagkita na rin kami, nagmukbang na rin kami. Maraming maraming salamat kayo, nagkita na rin kami. Kaya subukan ko si TV, yun lang. Maraming maraming salamat. Kaya maraming salamat kay Buntapang, walang sawa pagpapasalamat sa Panginoon na nagkita kami Yes, thank you, thank Salamat, maraming salamat sa mga supporters nyo na magsisubscribe sa akin. Kapag na ako sa YouTube, maraming salamat.